Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. 10 ayın əskəri mənimlə danışanda dedi ki, çox darıxıram və ev yeməyi istəyirəm. Bakubez xəbər verir ki, bu sözləri əsirlikdə olan Akşin Bəbirovun anası TV-yə açıqlamasında bildirib. Dövlət bu gün mənim ürəyimə rahatlıq saldı ki, gələn həftəyə oğlumla məni danışdırmağa çalışacaqlar, deyə Dürdanə Bəbirova əlavə edib.